أنا اسمي عبد الرحمن كلارنيت تعلمت العزف من خلال الانترنت ودعمتني أمي وأصدقائي يعني للعزف يعني كنت أعزف وأمي تسمع العزف مالي كانت يعني تتأثر بالعزف رسالتي للشباب انه اللي عنده موهبه يحاول قدر الامكان يتقرب لها حتى يحقق المطلوب